mga kogog at nandito na naman kayo sa aking YouTube channel at kung di ka pa nakasubscribe ay isubscribe mo na yan at i-hit mo na din yung notification bell at yung gagawin natin ngayon is dito tayo mag gagawa ng kagaguhan, dito tayo gagawa ng katangahan. Gagawin natin ngayon is mag re-review tayo sa isang gamit na alam kong magandang gamitin. So ito ginagamit ko to eh. Ginagamit ko to. Itong itong anong tawag dito? 2K100 Clover, ah? Clover na 2K100 ano, gaming keyboard. Dito yan, oh. Ito. Ito. Yan. Baliktad. Ito yon Yan. 2K 2K100. Ay, GK100 pala. GK100 gaming keyboard. Ah, affordable price nito. Affordable talaga kasi 380 lang. Tig 280 lang ang bili ko dito. Yun. Tig 280 lang. I-unboxing na natin. Siyempre, i-unboxing na natin. Ito yung laman niya. Ito. Tcharanay! Ah, yun, oh. Yan. Ah, siguro hindi pa to yung hindi pa to yung pinakamagandang keyboard pero para sa mga nag-uumpisa lang o kaya gusto ng magandang PC, gusto ng umiilaw na computer, is okay ito. Tingnan natin. Mm, itong, itong ano, mouse. Itong mouse. Tingnan natin itong mouse. Kita nyo naman yung mouse oh. Ang ganda ng pagkakagawa. Simple lang pero maganda. Yan oh. Medyo madumi pa yung kamay ko kasi di pa ako nagugas. Yan. Mm. Tsaka meron din siyang PDI PDI code button, yung button PDI meron siyang PDI jack sabi dito sabi dito, dito yung mouse is kada kada ano kada 50 sec 15 seconds is nagpapalit siya ng kulay mga red, blue, green ganon tumatawag sa akin ano ah teka lang magano Uy, teka lang mga pre ah. May tumatawag eh. Paano? Sige pre. Ayan guys, dito na naman ako may tumawag kasi sa akin, mayroon kapag negosyantes dito. May sarili akong com shop, piso wifi, tapos nag-ayos din ako ng computer. Pero yung ano lang, yung basic lang, yung mga tipong nagda-download lang ng games, ganon. Tsaka, ito, dito na tayo sa mouse, di ba? Mamaya ipapakita ko sa inyo kapag kinabit ko na. Ito yun, yan. Maganda yung model niya ito. Oh, may PDI pa yan. Tsaka yung gamit niya is USB cord. Hindi ko alam anong tawag nila dito kapag kapag sa mouse. Basta ganun. USB cord sa tawag ko dyan eh. Next naman tayo is sa keyboard. Ito yung pinakamaganda sa keyboard nila. Yung keyboard nila is ito ah. Tagay natin yung plastic para lumuma na. Yung keyboard nila, white. White. Yan. Kapag walang ilaw, white. Di ba maganda kapag walang ilaw, pwede din white. At saka tignan nyo, yung mga white na yan, is talagang may ilaw yan. May ilaw lahat yan. Tsaka may design din siya na maliliit. Tignan nyo. Di makikita, di ba? Merong design niya na maliliit. Na parang, parang snow style yung, yung white niya. Tapos meron din siyang naka-design na dito na clover. Clover, Clover ba to? Clover. Basta. Clover. Yan. Clover. Maganda to. Tsaka tanggalin na natin to ito. Ditong plastic kasi. Hindi ko matanggal mamaya na lang. Maganda to promise. Kapag bumili kayo nito, affordable talaga kasi 380 lang yung kailangan yung kailangan yung gastusin para makuha nyo to. Tsaka tsaka yung pagbibilan dito is nandyan sa nandyan sa description. Kung gusto niyong puntahan is pwede niyong punta. Kung pwede niyong kung pwede niyong puntahan, gustong puntahan yung YouTube channel niya is meron din siyang YouTube channel yung binabilyan ko nito. Tapos meron din siyang call number, ilalagay ko din doon. Oh, ang ganda oh. Di, yun. Yun. Oh, yan, nakita niyo na no. Ah, magpasilip lang tayo ng konting montage. And 1, 2, 3.